Was sind wichtige Fähigkeiten für ein erfolgreiches Studium? Fleiss, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen. Motivation. Gutes Gedächtnis. Sicher mal Fleiss und Interesse. Are you listening? Optimier deine Netzfähigkeiten mit folgenden Tipps. Netzwerk. Spann mit motivierten Kommilitoninnen und Kommilitonen zusammen. Emotionen. Führ kein negatives Selbstgespräch. Mach dir regelmäßig bewusst, für was du dankbar bist. Und natürlich lach viel. Zeit. Schneid deine Aufgaben in Stückchen. Und dann definiere einen Plan, wenn du welches Teilziel erreichen willst. Hey, gutes Selbstmanagement ist lernbar.